Здравствуйте! В этот прекрасный солнечный день осени решил сделать еще один выход за грибами. Теперь предстоит сбор грибов зеленушек. Белых грибов у меня достаточно, но для разного ассортимента на зиму охота еще и другими грибами запастись. Итак, приступаем к поиску грибов. И вот первые грибы, как мы видим, уже из земли на поверхность появились. Это и есть зеленушки. Да, в основном они растут в земле и под укрытием фаи или той же самой землей. Земли очень много на них. И много придется воды пролить, чтобы их очистить от этого песка. Но ничего не поделаешь, раз решил сделать выход за грибами, за этими зеленушками, приходится их собирать. Попал удачно на грибное место, как видим, сколько их здесь достаточно. Но я много их не собираюсь набирать. Ну, ведра два, три, может, наберу, и все, и больше неохота с ними будет возиться. Хоть и вкусно они будут пищи, но возни с ними очень много предстоит. Если сразу их очищать на месте от песка и от фойе, то, конечно, они сохранятся более чистые. Многие грибники берут тряпочку, вытирают их, а может кто и даже протирает, чтобы чище они ложились в ведерко. Но мне это неохота делать. Думаю, дома водой их пролью. Но раз проявил желание собирать эти грибы, значит нужно собирать. Когда грибы находятся на поверхности, то их легко обнаружить. Ну а так в основном они прячутся под твоей или еще в земле, поэтому необходимо приседать и внимательно осматривать окружности, где видно бугорочек, сразу подходить к этому бугорочку и смотреть, нет ли там грибочка. Но в большинстве случаев под этим бугорочком прячутся наши зеленушки. Они ведь хитрые, хотят, чтобы мы тоже перед ними склонились, а так они легко не поддаются нам. Кто не хочет склоняться, тот с пустыми ведрами уходит с леса. Вот так наклоняемся, отгребаем хвою и срезаем этот грибочек и ложим его в корзинку. Вот какой он хорошенький, чистенький внутри. Но ну, когда он перемешивается с другими грибами, попадает на эти как раз перышки песочек, и потом песочек это тяжело будет оттуда вымывать. Большие грибы хорошо проявляются на поверхности земли, под фоей, но все равно их видно так. А маленькие, они прячутся прямо в песке, и их оттуда приходится порой выковыривать. Но ну, большие, они вот чистые, как мы видим снизу, а сверху они грязные. Немножко эту грязь сверху счищаем и ложим их так в ведерко. Вот чуть-чуть счищаем, потому что она присохла поверхности гриба, так не было давно дождей. Если это было бы после дождей, то, конечно, было бы счищать проще. Какие секреты еще есть у грибника? Каждый грибник их по-своему принимает и по-своему поступает в поиске тех или иных грибов. Но зеленушки прямо стоя токсину не найдешь. Поэтому за каждой зеленушкой необходимо поклониться, присмотреться к окружающей среде и выявлять, где выявляется на поверхности хоть маленькая кочка, хоть маленечко какой-то выступ. Вот видим, ничего не видно почти, но когда присесть на корточки и присмотреться, то мы видим, что там маленький бугорочек, и под этим бугорочком скрывается вот такой красивый грибок зеленушка, но много-много в нем песка. Ну ничего ж не поделаешь, песок тоже иногда и птицы употребляют, но ничего не поделаешь, если у нас на зубах похрустит, это лесной песочек, которого мы будем сегодня употреблять вместе с грибами. Но при изобильном промытии этих грибов под краном песок в основном вылетает из них. Итак, продолжаем поиск грибов и срезаем их и ложим в кошелочку или ведерку. Чтобы не смущать грибника, который ходит недалеко от нас, мы прикрываем эти места, чтобы потом они не завидовали, сколько мы их нарезали здесь. Это только начало, а продолжение следует. Некоторые секреты грибника раскрыл, а дальше будем собирать молча, чтобы не соблазнять других грибников, которые недалеко ходят от нас. И так продолжаем молча собирать грибы. так, много понагибался и набрал уже достаточно грибов, и, соответственно, и устал, ну и отдохнул на свежем воздухе, это подбадривает, что на свежем воздухе. Вот сколько набрал грибов, для меня уже, думаю, достаточно, потому что очень много предстоит над ними работы. Надо хорошо их отмыть от песка, ну, конечно, консервации на зиму меньше времени занимает, но отмывать их необходимо долго и нормально. Но это будет уже второе видео, как вкусно замариновать зеленушки на зиму. А теперь уже необходимо и собираться домой. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Узнали некоторые секреты грибника и вместе со мной собирали грибы. Просмотрев это видео до конца. Всем желаю удачи и хорошего отдыха на природе в лесу по сбору грибов. Вместе с этим наслаждаемся природой и отдыхаем на свежем воздухе, собирая грибы. А мы с вами прощаемся и до новых встреч на моем канале. До свидания.